demak bugun qayerga yo'l olamiz demak topinglar 5 sekund vaqt sizlarga 5 sekund ichida layk bosib qo'yinglar iloji bo'lsa qayerga deysiz yo'q yo'q topolmadingiz bugun biz choshga sayohat qilamiz demak ketdik do'stlar do'stlar bizning transportimiz gapirib qo'ying <laughs> koshki yo'l olayotasizlar давай ketdik manzaraga e'tibor beringlar manzaraga talablarga bemalol o'chmasdan. assalomu alaykum obunachilar sizlar bilan kamina sanjarbek sanjarov kanalidamiz har doimgidek demak bugun qayerga yo'l olamiz demak topinglar besh sekund vaqt sizlarga besh sekund ichida laykam bosib qo'yinglar iloji bo'lsa qayerga deysiz yo'q yo'q topilmadingiz bugun biz choshga sayohat qilamiz demak ketdik do'stlar ketyapmiz eh, do'stlar omon hammaga mana do'stlar уже yetib keldik kekoni kelgan joygacha qo'ydik bu yog'ini Ha hali aholi mashinasida davom etganmiz demak <laughs> ketdik o'zi transportimiz gapirib qo'ying koshka yo'l oldik do'stlar ketdik yana bir bor assalomu alaykum do'stlar talablarga binoan choshga keldik assalomu alaykum buvajon assalomu alaykum alaykum assalom sog' salomatsiz bardavom qilasizmi Demek bu yerda ham bir archa bor ekan archa bobom shahzoda toyup kelib 2 rakat bomdod namozini o'qib tadbir aytıp sherga okup keyin bu fotiha qilib berga qadamjo qilib keyin yuqoriga borib o joylashgan men ham bir qadamjo bir jorajo bu boboyam demak pastdan bu yoqqa kelib ha pastga kelib karapsın ki namoz vaqtiga bo'lyapti bomdod vaqti tadbir aytib she'rga o'qigan shuni bobomni qudrati bilan shu arshid she'rga o'sgan demak bu yerda namozlarni o'qib yo'lda davom etib tepadan tepadan borib turargoh qilganlarda turargoh joyiga videoni kuzatib boringlar tepaga chiqamiz mana do'stlar talab talablarga binoan choshga ham yetib keldik mana ko'rib turganingizdek ziyorat joyida turibmiz endi bu ajoyib bir qadam joyga keldik endi bu haqida to'liq ma'lumotni abloqul bobomizni olamiz assalomu alaykum bobojon assalomu alaykum alaykum assalom man rasulov abloqul oltmish birinchi yil shu qishloqqa por qishloqqa tug'ilganman millatim tojik she'rga o'sirganman she'rga bobom hazrat havzi mardon bobo shahzoda toir degan ulug' bobom she'rga kelib xok bo'lgan hamma narsa bor xudoga shukur prezidentimiz boboga tashabbusi bilan bu yil kelib mana necha yildan beri kelib bu yerga masjid qurdik toratxona qurdik yana domlalar tashabbusi bilan kelib bitta jiyanimiz pastga inomjon meliboyev e, uni tashabbusi bilan homiyalik qilib kelib bergi bizlarga narsa berdi domlalar jalilov bilan bobo domlalar bilan qurdik yana bu yil xudo taqdir qilgan bo'lsa mana ограждение qildik bizlar nima niyat nima orzu nima havas bo'lsa parvardigor odam nima narsa qiyat niyat qilgan bo'lsa olloh shunga beradi inshaalloh mana bobomiz prezidentimiz bu yil koronavirus degan kasalliklarga qaramasdan bizlar kelib mana shu azizonni ограждение qilib yaxshi qildik obod qilamiz xudo xohlasa kelishi yil yana kelasizlar yana gumbaz qilib ограждение qilib mahkam qilamiz suv olib kelamiz ограждение bog' qilamiz xudo xohlasa odamlarni kutib olib prezidentimiz boboga ham ming qal rahmat aytib duo qilamiz sizlarga ham doimiz osmonimiz sof bo'lsin musaffo bo'lsin mamlakatimiz tinch bo'lsin yurtimiz ҳамеша обод zebo tinch bo'lsa duo qilamiz bobom shahzoda toir bir ярими e, asr kelib sherga нама bo'lgan хок bo'lgan bobom urug'lari ko'p хуҷа нуриддин хуҷа санқара бобом мана mana hazrati шоҳи мардон бобо устига yana samarqandga bor hamma joylarga bobomni urug'lari ko'p xudo xohlasa mana ko'ristonlar tog' pora tog'lariga ichiga bobo hamma joylarga azizon qadam joylarga bizlarga doim nima qiladi bobom bobom bizlarga boqib xudodan tilab mana shu yerga yuribmiz sizlarga ham umr uzoq bersin davlat bersin mamlakatimiz tinch bo'lsa bizlarga ana shu hamma narsa domalolar kelib mana nur bodur hm, sharif ma'rufboy kelib domalolar jalillar kelib mana shu masjidni qurib mana yana yangidan yangi ish qilyapmiz numonjon aka kelib uni o'g'li inomjon ukam kelib mana shu yerga hamma narsani olib kelib bizlarga berdik bir kecha keldik mana parvardigor qumni mana shu buloqdan qum berdi bizlar hech joyga tashvishda qolmasdan mana shu qumni olib imorat quryapmiz hmm, hali qurilishda davom etyapti ana xudo xohlasa qilamiz bu yil kelishi yil borga mana xonaqoh nima qilamiz yana bu qolgan narsalarga zinapoya qilamiz hamma narsani qilib hmm. faqat bobom prezidentimizni duo qilamiz aytganingiz kelsin sizlarga shu ilohim shu davlat bersin hmm. hamma tilagini nima narsaga parvardigor nima bo'lsa berasiz sizlarga ham bizlarga ham parvardigor mamlakatimizni eng tinchlik mamlakatimizni tinch qilsin balo jafo asra hamma narsadan parvardigor bizlarga sizlarga hammasiga qo'mondog qaysi joyga savdolar bo'lsa malisalar bo'lsa parvardigor sizlarga ham mahkam ushlasa bizlarga ham qaraydi bizlarga ham boqyapti mamlakatimiz tinch osoyishta bobom prezidentimiz yuzga kirib a bir nabellik bo'lib kelib shu yerga bir bobo ziyorat qilib kelsa bo'ladi shu tezroq koronavirus ham yo'qolib ketsa edi mana xudo xohlasa duo qilamiz har kecha kunduz mana shu yerga duo qilaman yig'laman xudoga iltijo qilibki shu mamlakatimizni tinch qilsa yurtimiz tinch bo'lsa koronavirus barham bo'lib ketsa bizlarga kelmasa ham shu mamlakatimiz tinch o'zbekiston tinch bo'lsada doim parvardigor rivojishini bersin mamlakatim mana shunday musaffo ziyorat joyim hamma joyimiz mana shunday obod bo'lsin deb duo qilamiz sizlarga men qalbi rahmat masjidni ichini bir ko'raylik man o'zi masjidni ichiga kirdika bu ha bu yerda bir toshlar tag'lab qo'yilgan ekan bu endi bobomizni qabrlarimi bobomni qabri shahzoda toyir bobomni qabri mana shu manzaraga shu kelishi kelib ikki rakat namozni masjidni ichiga kirib o'qamiz naf keyin tashqariga chiqamizda duo fotiha qilamiz keyin bobomdan bir iltijo qilib so'raymiz mamlakatimizda tinch osoyishta koronavirusdan ozod qilib deb har kecha kunduz kelib yig'lab shu bobomni ziyorat qilib ketaman har kun mana shu yerga shu mamlakatimda tinch yurt obod mamlakat mana bobom prezident yuziga kirib ana shu bobomni tashabbusi bilan mana mahalla rais fozil sodiqjon ham ko'p g'ayrat qildilar bechora yo'lda olib keldi mana bizlarga yo'l qilib beryapti mana domlalar kelib ishlayapti sharif ma'ruf mana nurov bahodur qishlog'imizga kelib bular ancha yordam beryapti odamlar hoji bobolar kelyapti bizga shu nimaga ziyorat joyga kelib har kun kelib nima qilyapti yordam qilyapti mana pastga inomjon ukam mana shu tashabbusi bilan hamma narsani olib kelib berdi bizlar qurdik yana kelishi yil mana yaqinda olib kelib mana hmm. mana bularni qo'yib berdi bizlarga xudo xohlasa ha ramkalar qo'ydi yana va'da qildiki yaqinda olib semi olib kelib ograждение qilib e, setga tortib nihol ekib beraman sizlarga ana shu menga duo qilasizlar bo'ldi deb mana постоянно duo qilamiz mamlakatimizni tinch qilsin sizlarga ham sog' salomat yurtimiz tinch bo'lsin sizlarga ham badavlat yana martabangiling kattalik bo'lib yana abir naber chiberlik bo'lib yuribsizlar tamom sizlarga duo qilamiz parvardigor hammamizga panoyiga olsin xudo xohlasa hali bu nimalar chekkalari gumbazlar bo'lib qabrlar yopiladi xudo xohlasa yo'q ijozat qilgan yo'q только nimani nima qilamiz tashqariga ограждение qilamiz e, qabrga bobolar pastdan domalolar eshonlar aytdiki qabrga tekmanlar turadi ochiq shuni ochiq turish kerak azizlar ana shundoq bu hazrat shundoqqa ulug' odamki uni bobomizni usti shunday tursin deb nima qildi bizlar bo'lmasa kafil pafil hamma narsa va'da qilib keyin telefon qilib man bir og'zi hoji domullodan so'ranglar hoji domullo abdullo roziqov abdullo degan siryosoga bor ustozimiz shu boboga telefon qilib nima qildik ular aytdiki yo'q shundoq turadilar ana girdini mahkam qiling tamom boshqa ziyorat qilib ketinglar kelib har kun kelinglar har niyat har maqsad nima narsa xudodan nima birinchi parvardigor parvardigordan nima qilamiz kelib aziz avliyodan iltijo qilib mana shu yerga o'tiramiz duo qilamiz yurtimizga mamlakatimizga savdolarga qo'mondonlarga hamma hamma qaysi joyga qaysi ishga bo'lsa duo qilamizki xudo rivojini bersin mamlakatimiz tinch bo'lsa bizlarga koronavirus kelmasin deb har kecha kunduz mana shu yerga kelib duo qilamiz sizlarga ham o'zi kelsinlar martabani katta ulug' bo'lsalar hammasiga parvardigor sog'lasin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 عليه وسلم سلم أصحاب اصحابشان اهل بیتشان خلفاء راشدين امام اعظمی رحمة الله عليه و رانک مدران مادران بابایان بیبیان خارجگان صحابگان بابام شهزاده طاهر مغفرت شهزاد بابام شهزاده های مغفرت شایسته ای جنت قبرشان و پر نور منور کند چشمه های کوثر سیراب گردانید ربنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة و حسنة و قنا عذاب النار پروردگارا ای بار خدای عرش کرسیش از چیز تا با ما فرست ایمان و امان و تندرستی علم و عمل و چراغ است پروردگاران برادر ما را از بلاهای زمین و آسمانی در کسب و کارشان دامارشان و فرزنداشان الله برکت کنه مملکتمان رو تیش کنه آسمانمان رو صاف کنه بابام پرزیدنتمان رو در سطر عبر نبر بدولت ثروت آن تو بالا هم زیاد کردن نصیب روز مبارکان السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. bu kanalimizni nimasiga ham duo beramiz Parvardigor yurtimizni tinch qilsin, mamlakatimizda obosini balodan, qazodan, alovdan, suvdan, shamoldan, hamma balodan saqlasin Parvardigor. Yurtimiz yana obodi tinch bo'lsa, shu kasallik boshqa kelmasdan hammamiz turib, mamlakatimizda ishni qilib, yurtimizga yurib, to'y ta'zir qilib yuramiz. Parvardigor ният niyat, chin niyat orzu biz Parvardigor yesin va hamma bandalarga to'g'ri bo'lsin. Xush kelibsizlar. Bu biz adashmasam qushxonaga keldikmi? Ha, xudo xolasa. bu endi nimaga bu yer chuqurdi u mol suyadigan joyi mollarni sherga suyib mana biriga jug'orib e, os qilib borib tozi qilib kali boshini bir yog'i go'shtini bir yog'i olib bobolarga yo odamlarga borib pishirib berib tarqatib berib zo'ra qilib yana uyga ketamiz ana shu joy bu eshitishimiz bo'yicha har xil bu yerga shuncha molni so'ysang boshqa ham shu chuqur to'lmasmi to'lamaydi bir bir cho'pon bir atarmordi kelib aytganki man bir serka so'ysam mana shu tuladi odamlar aytganki bir boboki yo'q bacham bu tulamaydi keyin shar bilan bir atarm oldi qo'ydi so'ygan shu ham tulmagan keyin taxminan o'shanda nechta qo'yni so'ygan endi bir atarda bir atar bir atar qo'y nechta bo'lsa shundoq shuni ming ikki ming uch ming qancha bo'lsa so'ygan mhm. keyin to'lamagan bu sport sport so'yib to'lashgan keyin bobolarga tarqatib tuyoqni olib duo olib ketgan cho'pongacha hmm. shundan beri bizlar bobo otamizda qolgan azizlar avlodlar mana shu yerga odamlar olib kelib suyadida odamlarga tarqatib shirib berib duo fotani qilib to'yxayni olib ketaveradi hmm. bu yerga chuqurga to'lmaganmi lekin pastga qoni chiqmaydimi uni yo'q yo'q chiqmaydi вообще chiqmaydi ham teshik ham yo'q mana turib shunday chuqur ko'rinadi lekin umuman to'lmaydi to'lamaydi yo'q bu ham bir xudoni nimasidir parvardigorni bu bir nishonasi kani qudratida mana parvardigorni mana shu aziz avliyolarga sherik kelib nima bo'lganiga mana bu parvardigorni qudrati bu bo'lmasa bir atar molni so'ysa to'lamaydimi lekin parvardigorni ishi hozir hazrat ali kelib bobom sherga ziyorat qilib duldur bilan baroqi bilanda duldur bizlar duldur deymiz ular baroq deydi suvori kelgan narsani baroq deydi duldur deydi shu duldurni izini ko'rsataman sizlarga u yoqadan turibdi yuringlar ko'rsataman xudo xohlasa inshaalloh bu tushib tushib ko'rsanglar mana shu joy duldulizm bu ha duldurdi. izi hazrati ali bobom kelib sherga duldul bilan kelib ziyorat qilib sherga duldurdi, qo'yib ziyorat qilib keyin ketgan shuni izini shu hazrati ali bobomiz endi o'zi asli qayerliklar o'zi hazrati ali bobom hozir o'zi nimaga turar ekan mana nima afg'onistonga afg'onistonga afg'onistonga bu yerga meni o'sha kishilar vaqtida aylanib kelishganda ancha kelgan vaqtiga payg'ambarimizga namasiga tashabbusi bilan kelib shu yerga ziyorat qilib do'ldirni shu yerga qo'yib ketgan deb bobolarim ko'rsatar edi menga bir hmm. qarib bo'lmaydi bu ham demak bir tarixiy joy tarixiy joy muborak joy hmm. shuning uchun har hamma narsa parvardigor nima narsaga tilagan bo'lsam beradi hamma joyga aziz avliyolar faqat ku tomon ichiga joylagan shuning bizlar zeri po bo'lmasin deb sherga kelib nima bo'lgan yana bu yerda bir zo'r joy bor ekan eshitishimiz bo'yicha hovuz bor ekan yaxta ekanda suvlar yuqorida ha shu bir ko'raylik o'shani ko'raylik bu boya aytib o'tganimizdek shu eshitganlarimiz shu mashhur buloqlardan bittasi shu bo'lsa kerakda bu ha shu mana shu buloqni kattasi shu mana katta bo'ladi bag'riga yaqinda yana mayda bo'lib ketaveradi shu agar yomg'ir bo'lsa bu quramaydi tuladi mana shundoq yuraveradi qishloqimizga ham borib bizni uyimizni nima tepasiga chiqadi shu постоянно mana hamma darga duo shifo keladilar ichadilar yuradilar keyin duo foyda qilib ya'ni xudodan nima narsa nima qilgan bo'lsa xudoy to'lab beradi mana shifo suv olib boradi pastga ham nima narsa kerak bo'lsa nima dargoh davo bo'lsa olib ketaveradi bu yerga asosan qaysi paytga suv ko'proq bo'ladi bahor oyiga bahor oyiga aprel oy may oyiga aprel maylarga hozir suv kamroq olganda borgan sari kamayib ketaveradimi suv ha ketaveradi agar yomg'ir tushsa qurolmaydi nega yomg'ir nima bo'lmasa quraydi hmm. bo'lmasa bu yerda dengiz bo'layotadida aprel mayga o'tadi bir eksperiment do'stlar <laughs> suvga qo'lid qilib yaxta ekan ichib ko'raylik qani ichib ko'raylikchi bismillah shu deb shu hamma darga davo deb ichavering inshaalloh bir piyolani icholmaysizda <laughs> yomon yaxta ekan judayam yaxta ekan judayam yaxta bu tepadan qatlardan kelyapti nima tarmalardan tepadan kelgan yuqoriga tarma bor edi tarmadan da bu tarmadan tarmadan kelyapti umuman boshi yo'qda shu yerlardan sizib ham ilmayapti yo'q yo'q ham. yaxshi bu yerda <clears throat> ziyoratchilar kelib choy damlashadi-ku. ha o'shanda shu suvdan olib damlashadi ha shu suvdan olib borib har giyoddan nima qilib tashlab ichadi yo qora choydan olib keladi yo ko'k choydan olib keladi mana shu o't o't mana masalan xunuk mana e, bu alqor yush degan narsalar bor shuni choy qilib ichadi dargada bo'ladi bu hozir juda ham yaxshi ekan bu necha soatga qaynar ekan bunisi ha bir alo qilsangiz bir besh minutga doypir ketgan darajada qaynadi e, boya kelgan paytimizga bir suv olib keldingiz haligacha turibdida yaxta hozirga ha xudo xohlasa hozir bir Baklashga olib beraman, olib ketasizlar. Asosan nima kasalliklarga shifosi bor Qanday kasalliklar davosi bor ekan buni? Masalan, hamma kasallarga, masalan, shuluqlarga, masalan, odamlarga nima bo'ladi? Terilari oq bo'ladi, ularga davo. Masalan, shulutkaga davo, har darga davo. Nima narsaga masalan, so'zlar tukadi, biron eri chiqadi, shularga yo'q borib bir joyga olib stulga olib baqirga olib nima qiladi yuvadi отдельный joyga keyin parvardigor shifo beradi soch to'kilishiga ter tanosil kasalligi hammasi hammasiga davo boradilar bu ham bir xudoni qudratida endi qarang ajoyib joylar ekan takliflar binoan keldik endi aytganlaricha bor ekan juda chiroyli joylar ekan xudo xohlasa nasib qilsa yana bahor oylarida kelamiz xudo xohlasa dam olamiz ziyorat qilamiz janob chaqaloqlarga olib kelasizlar momolarga olib keling moshin mana yo'l tekis bo'ldi olib kelinglar dam olib ketaverasizlar xudo xohlasa xudo xohlasa bu yerga yo'l o'tkazishayotgan ekancha bu yergacha kelib qoladida yo'l ham ha yo'l mana past kelibdi qarshiga inshaalloh keladi shu oyga yaxshi mutasaddilarni tashabbusi bilan mana yo'llar bo'lyapti bobomni tashabbusi bilan prezident bobom yozib kelsinlar <coughs> aytganingiz kelsin hokim viloyati ham xudo shifo bersin chiqsa kelib bizlarga yana maylis qilib berdi yana narsob kelib berdi bizlarga qarab mana do'stlar qaytyapmiz dorza ziyoratlarni kuzatib qaytdik videolarimizni kuzatib laykni bosib kommentariyalar yozib fikrlaringizni yozib qoldiring mana bu eshakligimizga rosa xizmat qildi mana video boshida ko'rsatgan archamiz demak do'stlar videolarimizni kuzatib boring sizlarda ham shunaqa joylar bo'lsa takliflar bo'lsa обязательно bizga qo'ng'iroq qilib bog'laninglar hammaga rahmat hammaga omad